ეს მაჟორიტარი დეპუტატის მალხაზ წერეთლის განცხადებით ის უკმაყოფილოა საკრებულოს მიერ მიღებული ახალი დადგენილებით. მისი თქმით, ქალაქში მარგანეციანი მანქანების მოძრაობა კვლავ აკრძალული უნდა დარჩეს, რადგან საფრთხე ექმნება ქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. ეს საკითხი არის ალბათ ნუმერ პირველი საკითხი ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. ვერსანებად რომ 2019 წლებში კლიენტთა ქვეყანაში გამოზენებენ 99% ჩვენ მუნიციპალიტეტზე მოდის. ეს საკითხი ჩვენს მიერ მრავალგზის იქნა გაჟღერებული. უნდა საპარლამენტო ტრიბუნიდან, თუნდაც შესაბამის უწყებებში, მათ შორის განმოდაცვის სამინისტროსა და ეკონომიკის სამინისტროში. მაგრამ ორი კვირის წინ და განმოდაცვის სამინისტროს საკმაოდ წარმოადგენდა რობიტი დელეგაცია იყო ჩვენ სტუმრობდა მუნიციპალიტეტს კიდევ ერთხელ გავიარეთ, ნახეთ 4-5 საათის განმავლობაში მინისტრი და შესაბამისი წარმომადგენლები სამინისტროს აღწერ გაეცნა შექმნილ ვითარებას ჩვენ შევთანხმდით რომ თვითონ სამინისტროს შექმნით შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი ამ საკითხებზე მიმართული მხოლოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის მიმართ და მომუშავე ჯგუფი ასევე უშინდელი შეხვედრა გუბერნატორთან დამიხილოთ ეს საკითხი და შევთანხმდით რომ გუბერნატორი და გუბერნია თავისი არხებით მე ჩემი არხებით მიმუშავებს პრემიერ-მინისტრთან არსებობს ეს ამის დაპირება რომ აქ ჩამოვიდეს ცალკე იქნას განხილული ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ეს უმძიმეს ეკოლოგიური მდგომარეობა და მანგანუმის მოპოვებაში ღია კარიერული წესით არსებული პრობლემები ცალკე შეიქმნეს ჯგუფის შესაბამისი სამინისტროებისა და პარლამენტის აქტიური ჩართულობით, რა თქმა უნდა, წამ ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობითაც და ეს საკითხები ბოლოს და ბოლოს გამოინახოს ის გზა, რაც გადაჭრის ამ გზას და პირველ ეტაპზე შეამსუბუქეს იმ ძინა მდგომარეობას, რამდენიმე მდგომარეობაში და წინყოფება მუნიციპალიტეტი. და რაც მთავარია, იმყოფება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ საგებლობ თქვენი ესეთი ეთერით და თქვენ თქვენთან ინტერვიუთი რომ დარღვეულია ჭიათურის მოსახლეობის კონსტიტუციური აა თავარი ერთ-ერთი თავარი კონსტიტუციური უფლება იცხოვროს სიცოცხლისათვის ჯანსაღ გარემოში საშინელი მდგომარეობა გვაქვს ამ ხრივ იცის ყველა სტრუქტურა იცის აღმასრულებელმა

ეს მოდის ეს დანაშაული წლების განმავლობაში და არა მარტო ძინა ხელისუფლების იმის ძინა ხელისუფლების ანუ შეფასება უნდა გაკეთდეს ყველაფრის და ამ შეფასების და ეს შეფასება უნდა გაკეთდეს დროულად რათა ადამიანმა დროზე იგრძნო შვება და შემდგომი პროცესები რომელიც ამას ამის თანდები იქნება ამის დრო ყოველთვის ეკეთება ხელისუფლებას რომ გააკეთოს რეალური შეფასება და რეალური გზების გამონაკლისი